Да. Подшипники есть. Андрей Леонидович, у вас в кармане подшипник же есть? Какой? Ступичный. А сколько их тут? Один? Ступичный? Да. Шестнадцатый. Мы же можем сейчас заодно все равно снимать? Можно. И вам удобнее, и нам дешевле. А? Отличается только задний, там 16. А трения, они все одинаковые. Видишь, какая истина тонкая. Прошу ты записать как мнение знатока. Хорошо. Вот эти стуки и прочее, они... Вот если рабочих маленькая дырочка, понимаешь? Я потом запишу видео, мы с тобой проговорим, что надо сказать. И мы с тобой в диалоге будем это говорить, и я это наложу на эти звуки. Эти звуки я понижу в уровне, Понял меня? Ну уж якобы здесь, здесь реально, а не якобы. Что случилось? Отвалилось? Это она, они стучали? Да нет. Опору все нормально? Нет, здоровая будет. только скажу одну вещь. Желательно, чтобы на твоем автобусе никогда не ломались амортизаторы. Да, дорого? 7 тысяч рублей штука. А все знаешь, вот как ты... 3 тысячи стоит амортизатор. Вот все как ты берут ВИН-номер, угу. потом он дает им код, и они пробивают в Микадо. И такие, yes, 3000 рублей там или даже 2. Приезжают, а они не те. Да? Здесь уже, вот видишь, ухо на стойке под косточку. Угу. А на 15 маленькая пластиковая стойка. Вот сидела вот в этом ухе. Так это ухо наварить нет? Точечной сваркой? Нам прицезать газом. То есть насквозь его, да, чтобы... Ну, или Лилия Леонидовична. Сколько уж таких у нас э, клиентов было, кто знаешь, там приезжает, да что, 7 тысяч рублей, кому вы втираете дичь? Э, там, чпок. Ты знаешь, я тебе скажу, с запчастями такая вещь. Ты вот смотришь сейчас 7 тысяч рублей, а потом бац, через полгода-год выясняется, что появилась китайщина нет, или еще кто Нет, уже очень долго только фордовские есть. Только очень фордовские. Долго, да. Пойдет? И так сойдет, да. Я понял. погоди, ты нас отвлекаешь. Я могу присоединиться к работе мастера? Конечно. <laughs> Сказать, что это... Михалков сказал, да? О, вот сидящий на жопе лошади, тоже считает себя кавалеристом. Да. Поэтому может присоединиться совершенно спокойно. Спокойно, да приходят всякие советы какие-то по амортизаторам дают. Сейчас мы его, я думаю, снимем, еще и выяснится, что он там падает, да? Это вообще будет весело. Что-то страшное. Ну, ну а, бита, ага, понял. Торкс на 50. Ты выдал все тайны сейчас просто. Ну, все, дождал нас с потрохами. Я еще не выложил на YouTube. А? а Знаешь, будет. все плохо. Может понадобится диск. К не надо греть. Что ж такое, кто ж так болтает и поставил, по-человечески. Типа, не знаю, не знаю. Вот ну, и я не знаю. Может, у него диски есть какие-нибудь? Диск у него найдет 16 -й. какой -нибудь? Может, поищем, Макс? Тоже сломалась? Да. Можно так? Она не горячая? Конечно, горячая. горячая. Можно так, крутануть, показать, что она уже мертвый подшипник. Да мертвый, мертвый. Угу. Спасибо. легче. Ну, это реально, это реально. Так, сейчас оттуда отходим. снималось никогда, что ли? Ну, наверное. Новая машина практически. А, приколись. Бриться можно. Прокомментируйте. Сейчас на разрезаете чехол, чтобы добраться да. до этих до, трехголовых. Ну. До, до гаек, да. Угу, угу. Разрезаем мышонку, потому что иначе тут придется очень много разбирать. Это очень усложнит процесс ремонта. Но ну, вообще по правилам надо разбирать торпеду, наверное, да? Ну, торпеду, наверное, нет, но тут все равно очень много разбор. Торпеда это вот на новых уже, там уже торпеда. Там уже все. Можно да, там уже она вот сюда вот под окно уходит. Там... Это с шестого года, который пошел, да? да? Там уже все. Да вот, чтобы стойку снять, получается. Да. да? вывалилось. А. Мы этого и добивались, собственно говоря. <laughs> Неожиданно. Разбита, да? да? Стоечка-то у тебя. Мертвая, да? Мертвая. Стоечка у тебя мертвая ну, опора с в шоплик. Ну если бы мастер был свободен, мы бы натянули и так. Но поскольку мальчик занят, придется прибегнуть к Мальчик это Максим, я так понимаю. Ну я так сказал, Максим, или мальчик, мальчик, А мне слышно, там мальчик. Мальчик, я сказал, мальчик. А. -а, -а. Ну мальчик был свободен. наносите это важное дело. Замена рессор? Да. Придется обойтись без него. Использовать старинный метод? Да. что, ждем Максима. Без него тут делать особо нечего. Слушай, здесь в одиночку не поменять, это все получается, да? Нет. нет. В одиночку совсем, да, ну это пиздец. Но ну, зато в одиночку можно разобрать. В одиночку разобрать можно, и то, что по сторону. Потому а. что там э, из кабины руку не... Ну, некому ловить. Все ну, уронить второй. можно, Ну, уронить просто, да, чтобы она упала, там порвала пыль. Это можно. Все, доживился? Ну, вроде да. Ну и все. Пойдем сразу в ту сторону засунем. Я пойду. Пичка. росту не будет. Да. А эту шпильку направляющую сами делали, да? красивая. Это очень приятно. Да. Красивая грека с А что, на ней корончатая? Или... А зачем? Короночка будет потом сверху. Здесь другая технология. Так и там такая же. Такая же гайка, да такая же коронка. нормальная. Видал? Оригинал. Правильно надо пойти. Папка, бля. нет колодок. Ну это совсем не надо. Последнее издыхание было. Ну, он не сегодня-завтра запищал бы. О, лишняя тормозуха потекла. Хорошо течет. Отлично течет. Отлично течет. испортил карму, заказав все сам. Что все я заказал? Опоры с подшипниками. Ну, подожди, я Лемфорда взял. Ты мне Китай привез бы. Он Фенокс принес колодки. Отличные колодки, Феникс. Да, ну, белорусы что-то там что могут. Кстати, опоры были недорого отличные. Ты мне сказал 5 тысяч э, опоры, я их взял за 4. Я за 4 200 взял. А было бы за 4, сэкономил бы. Так и я Лемфорда взял, а он вечно Китай ставит. Кармочка была бы чистенькая, понимаешь? Да ты понятное дело. <laughs> А так да. А простоваловый, собственно. А тут заказывал бы сам бы. еще на пружины осталось бы, наверное. Прикинь, Достаточно. Еще один Достаточно. А вот и гаечка нашлась. О, у вас есть запасной? У нас всегда все есть. Так и скажите <laughs> в вашем фильме. У нас всегда все есть. Гражданская. И кто там еще есть? Лев, да? Лев, да, берлинский. А, Золотой а, лев. Венецианский, там, по-моему, тоже был. сегодня посмотрел там по СТС. Все, да? Что-то он меня а ругается. Чувствую, и этот тоже сел. Все? Все?